Música hum. ずっないまだ冷たい と転がり合っていたは便利だい baby tonight 僕 Yeah. さん僕らなんてことないような漫画に染まるたりになっちゃうんですくれてますか冷めてる人みたいなんだめくるめく楽しい日々を解凍してるようにキラキラ揺れてる街灯を睨んで汗ばん僕を見てゲラゲラ笑う しの差をわざと見せつけた真実を呼び出す気ができないな僕は戦うのが好きなだけなのに愛されすらない In my hand でも煩悩だらけで不安定なんだ悪せくじ道に頑張るのはつまんないつまんない た特徴ずるかったマスターズがウィミンだって通り越して頭うんこしまして知ったかのつる下げてありんきれてれたわわすかさんわーおよよ